Maka nak benar-benar dididik anak. Wong Islam masuk ke anak di sekolah wong kafir hukumnya haram. Haji. Hati -hati. Ini penting. Pacak ngaji, pacak semayang ni penting. Apalah dengar ngaji pecak takut. Wong Islam wajib pacak ngaji. Salah satu dosa yang digawaknya mati, dosa tak pacak ngaji. Zaman dulu bapak tak hancur hancur rotan ngepuk anak supaya ngaji. Tersongkol-songkol anak kena sepak, kena terajang mesti baca ngaji zaman ini tak begitu diperhati ke? orang tua saya bapak umur 9 tahun khutam Quran diarak oleh yai ayah tu anak orang sikak umur 9 tahun sebelah sele itu terpenuh ngarak ayah sikak segala gurunya kiai-kiai kumpul zaman itu bapak anak pacak ngaji ke bangga bukan main macam boleh emas gunung sebesar gunung Ni kapan pergi maca Yasin Mulai tu banyak orang nunduk Allah Allah Ya lah orang galak pergi tahlilan Yasinan Kili maca Yasin Nunduk kalau macam hafal kan Allah Mak iwak bau nak temu banyu Wah Tu jaun, tu jaun Melo tu jaun ya, weh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 Kata Kiai Hasim Asyari ngobah tulisan Al-Quran diobah dengan tulisan Latin diobah dengan tulisan apa pun hukumnya haram Jadi orang Islam Mesti baca ngaji Agung Anak diarahkan baca ngaji Zaman dulu ngundang Kiai ke rumah Atau ngantarkan budak ke guru Ngaji Jangan yang cara zaman dulu tu nak diamal ke lagi zaman ini bukan zamannya. Antar minyak lampu sebotol. Pakai ubat nyamuk. Zaman inilah makai gas masak mangci. Sudah tu ubat nyamuknya semprotan baygon. Masih ngawak minyak lampu. Kaget yang ngaji tu marah tunuhnya rumah. Nah, Bahasa Inggeris berapa bayaran sebulan? Ratusan ribu. Nah, you you you, you teacher. Berapa? 200. Sebulan. 200. Guru gaji. Kalau lawe. Ada TKTP atau 15000. Ada 15000. Ada 15000. Masih tak terbayar.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 Ana bu dipinta dipinta malam tahun baru Islam di Masjid Agung. Malamnya nak ceramah, paginya sengaja keliling Palembang. Kuawas sigalo. Kantor-kantor besar Palembang sebiji dak ngatik pejabat mengucapkan selamat tahun baru Islam. Sebiji dak ngatik. Bapak jingo ucapan tahun baru wong kafir. Di mana imannya? Tak boleh ngomong macam ini. Topik keras gino. Biarlah keras pak. Akulah penyakitan. Matilah ini. Tak benci kamu benci dengan aku. Lah pak. Uang benci dengan aku ni lah Tinggal nerus kenyo Salah topik ngomong. Nah itu yang setuju dengan aku wello. Yang tak setuju dah nyawab. Ustaz jangan keras gino. Umur ustaz masih lama nak hidup. Kendak dia. Wong nak nak ngundang ceramah sudah. Aku punya roi wak. Berhenti ceramah tak ada banyak gino tanggungjawab. Nak nak iwak nila sekilo ribu. Jual di dusun. Sehari habis 100 kilo berduit aku kan. Sehari 100 ha? Sehari 100 ribu sebulan? Sebulan? Siapa nak menunjuk? Ha? Jadi yang disampaikan yang benar Sebiji tak kata ucapan selamat tahun baru Islam Malam tahun baru ngomong itu Majid Agung Kendaan kuni Telepunlah baliknya Halo Tolong bikinkan ucapan selamat tahun baru Besok pasang Dah kata juga Sampai habis Muharram Sebiji katik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 yang pemuda diajak main hadroh, diajak majlis taklim penggaulan ini berpengaruh ini kita nedek anak kita benar di rumah balik ke rumah ngamuk minta beli ke sepatu lah sepatu nak bermerek nian sebab tak mungkin pula sepatu tak ketik merek berbaju nak yang mahal nian asal nutup jadilah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 fayarju maluah luwai buka amalu yang hantar orang mati ada tiga balik dua tinggal sikap yang balik adalah harta dan keluarganya yang tinggal adalah amalnya maka kita nak ngisi hidup ini dengan amal